mira, aquestes fotos... Jo vaig començar a treballar, diguem, en aquest projecte sense saber que estava treballant en el projecte, simplement estava allà, veia coses que em cridaven l'atenció, veia entorns, objectes, sensacions, llums que em cridaven l'atenció i anava fent fotos. I això s'ha anat bueno, acumulant amb els anys. Jo vaig començar una mica... Els primers negatius que tinc són del 2008, més o menys, que estan, no sé si hi ha alguna foto en aquesta expo del 2008, però més o menys eh, està per ahí i és algo que jo continuo fent, és a dir, que això és un projecte obert. A l'hora de la veritat, i això passa també una mica amb, amb tot quan es parla del camp i del món rural i d'això, també hi ha una part que és molt bucòlica, una mica romàntica, i en realitat eh, és una regió poc poblada, hi ha un problema de despoblació molt clar, la vida és molt dura allà, llavors és normal que, que sigui molt difícil guanyar-se la vida, però no és un teixit abandonat eh, en el sentit pur de la paraula, és a dir, sí que hi ha estructures abandonades, hi ha camps abandonats, construccions abandonades, però no és una que estigui totalment desert. Sí que és cert és que la sensació de soledat quan estàs allà la tens patent. Um, sí que vam fer el muntatge pensant una mica en que s'acabi amb aquella paret, és a dir, que es comenci per aquí i que s'acabi per allà. Jo diria que les persones poden mirar el que els cridi l'atenció, hi haurà gent que els recordarà coses dels seus pobles i coses així, el qual esperaran, tornaran enrere, o sigui, eh, feel free, que se sentin lliures per, per mirar com vulguin.